و وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون هنگامی که قرآن خانده شود گوش فرا و خاموش باشید شاید مشمول رحمت خدا شوید شبکی قرآن پنجره رو به بهترین ها اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك إذا قضى أمرا فإنما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد